ये मेरा फेवरेट शेर है कितनी अजीब है गुनाहों की जस्तजू इकबाल नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए